हेलो दोस्तों गुड इवनिंग तो दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक का जो एयरली पास है जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे हर बैंक के एग्ज़ाम के C G L C H S L के तो किसी भी तरह के मॉक हैं एयरली पास आपको सिर्फ थ्री नाइन्टी नाइन में मिल रहा है लेकिन यही पास अगर आप मेरा कोड यूज़ करके जो कि मैं नीचे कमेंट में दे रहा हूँ जहाँ मेरे लिंक से आप इसको खरीदते हैं तो आपको इस पर ये ये जो पैक है ये मिलेगा सिर्फ थ्री फिफ्टी नाइन में तो दोस्तों सिर्फ ट्वेंटी फोर है आपके लिए फटाफट से जाइए लिंक पर क्लिक कर दीजिए वहां से टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए और पैक को खरीदिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है हम कमेंट में भी पिन कर दे रहे हैं और साथ ही साथ जो कोड है वो हम फ्लैश कर रहे हैं अपनी वीडियो पर thank you thank you very much